Eh, okay, satu, dua, tiga Kau tepuk Satu, dua, tiga Kuat-kuat lah Hei eh. Okay guys, aku Daniel And welcome to the escape So, ini adalah satu segmen baru Yang aku cakap dekat video Yang lepas Aku ada cakap Aku nak buat satu segmen baru iaitu Slot Apa nama dia kenangan Ramadan. So, aku ada special guest hari ni iaitu takkan aku nak intro juga. kak. Dah kenal lah siapa. Siapa nama? What's your name bro? Amar. Ah nampak. Kedaus. Okay so, um, ya. Yeah. Allah aku dalam masa 4 minggu kita berpuasa iaitu selama 1 bulan, sebulan dan selama 30 hari. <laughs> kita akan berpuasa dan InsyaAllah kita orang akan cuba untuk buat dua video dalam masa dua video dalam satu minggu. InsyaAllah aku akan post pada hari Isnin dan juga pada hari Jumaat. So, dua video dalam satu minggu. InsyaAllah doakanlah kalau kita orang tak ada apa-apa halangan dan rintangan. So, ya. Yeah, uh, aku boleh serahkan mikrofon ni kepada kita punya special guest. Amma. dari ada So, ya. Yeah. Come on. Slot Akasia. Kau nak aku cerita apa? Kau nak cerita apa? Cerita. Sekejap. Apa? Um, apa kenangan paling orang kata paling kau tak boleh lupakan lah dalam dalam dalam dalam hidup sepanjang hidup kau selama kau hidup 14 tahun 15 tahun ni apa kenangan Ramadan kau yang kau tak boleh lupakan so ada ada ada semua orang ada aku rasa ada terminum air lah waktu sikit lagi nak azan tengah baca tengah baca niat berbuka puasa ni terminum air soya lah uh, ya yeah. <laughs> so kita serahkan ke Amar dia cerita dia macam ni tau datang surau bukannya solat terawih pun Okay solat terawih memang solat terawih cuma berapa rokat aja dia orang buat lepas tu lipat luar dah lipat luar tu apa lagi tak mercun impun tak impun rem-rem motor orang. <laughs> Ada pernah surau sini. Alamak. Okay. Tu satu. Kedua eh. Benda yang paling aku tak boleh lupakan aku suka buka dekat surau. Berbuka dekat surau. Ah, aku teringat. Apa ya? Okay. Pada 2000... 2018. Eh, 18 tak pun 17. Amar dia berbuka kat surau dengan Wak Usop. Sekarang Wak Usop dah tak ada. Dah pindah dekat Kelantan. Amar dia akan datang awal. Sebelum buka tu dah datang. Dia bawa lauk. Aku paling suka dengan lauk dia. Dia akan bawa ikan goreng. Nasi putih dengan peria. Peria masa apa dah. Tapi memang sedap. Serius aku. Aku tak. Aku tak main-main. Memang sedap. Aku puji ni. Kalau korang nak beli. Nak beli masakan tu. Korang boleh PM. Umi Amar. Sekarang ni cerita aku. Aku pun nak cakap tadi. Tahu dia dah. dah. Ya aku rasa aku Asal datang surau lah Dia datang dulu Aku masuk jap tengok surau Nasi aku hilang Nasi aku hilang Tengah lauk je Tak apa Ni ni ambil ni Jadi Bukan berbuka pun kat surau tu Pergi taman Baru berbuka kat taman tu Okay guys Aku faham pada episod pertama dalam slot ni agak membosankan sebab kita orang tak buat apa-apa persiapan preparation Amar pun dia dalam keadaan baru nak nak nak nak nak, nak sembuh so ya yeah, minta maaf kalau video ni agak tak best janji korang kena tengok first 3 minit dan korang boleh skip lah <laughs> bagi view masuk Okay, aku nak share sikit lah. Ini benda yang paling orang kata most unforgettable lah bagi aku pada tahun 2013 aku duduk dekat KL dan uh, aku tak ingat. Okey, kita orang pergi dekat McDonald dekat Jalan Kepung, ah, kat Jalan Kepung. Jalan nak hala ke Kepung lah. Dan pada time tu pukul 3 petang beli McD. Buka. Ah, beli McD. Ah, beli McD mama aku sebab dia cuti. Dia ada dia, dia, dia cuti perempuan ABC kan. Allah bagi cuti <laughs> oh, ah. ah, dia cuti. So, belilah McD. Aku puasa time tu, tapi bila aku nampak mama makan, aku ah. Wah, tak apa. Sari je. Sari <laughs> je. tak apa. Dah letak, dah tak apa. Dah tak tahu. Ah, makanlah. Itu paling tak boleh. Tak boleh dilupakan lah Abah aku tak ada Yang ada adik aku Nana Peja Budak kecil lagi perempuan kan Aku Dengan mama Abah tak ada So Kita Orang kata Lunch lah Lunch di bulan puasa Tapi nasib baik tak jadi geng plastik hitam kan Kena serbu Nak event jenazah ke apa Tak ada So ya yeah, Itu paling most unforgettable bagi akulah So Ya yeah. Aku tak ada apa lagi nak cakap InsyaAllah pada satu syawal ataupun dua syawal kita akan rilis satu short film uh, 20 minutes ataupun 30 minutes uh, title dia nak bagi tahu hmm. aku bagi tahu je lah tapi storyline aku tak bagi tahu cerita pasal apa aku tak bagi tahu okey title dia adalah kemelut sedara kalau faham-faham lah apa maksud dia yang faham-faham yang tahu je tahu so yeah guys don't forget to subscribe like comment and share uh, Aman nak promote dia punya YouTube channel sekali Alah tak apa orang tu tahu Oh apa Oh Okay jangan lupa subscribe channel aku Amar's House Dan like semua video yang dia ada Satu video dah kena block Berapa beratus view je Dah tak ada dah video tu Okay tak apa Itu semua rezeki aku Rezeki, rezeki kau lah Dan So bye Jumpa lagi Okay guys aku Daniel And Bye bye Assalamualaikum Peace agar semuanya lancar cukur apa yang dirancang semua di